kita tahu dengan tak tahu tu je. Ha, tu. Duduk di kita sendiri. Tahu dengan tak tahu. Tapi, orang yang duduk buat, memang banyak. Lepas tu, setiap hari, Nabi katanya, setiap hari ketika matahari naik tu, maksiat lebih banyak daripada hari-hari yang lepas maridah. Bermaknanya, hari ni, maksiat lebih banyak daripada kemarin. Hak kemarin, lebih banyak pada kemarin dulu. Esok lebih banyak pada hari ni sampakah hari kiamat Nabi ayat katanya hatta talqau rabbakum sehingga kamu mati sehingga kamu jumpa dengan Tuhan kamu maknanya siapa yang masih hidup di atas muka dunia maka orang itu akan boleh tengoklah benda pelak-pelak yang berlaku di atas muka bumi dalam bentuk maksiat deraka mungkar kerosakan di atas muka bumi yang timbul daripada hati dan fikiran manusia yang tidak bersih Orang yang tidak ada takwa kepada Allah. Sebab tu benda maksiat sekarang ni sudah pun menjadi perkara biasa dah. Anak-anak kita celak mata mari atas dunia yang tengok. Benda biasa dah. Kecin dengan cara hidup dan sebagainya. Cuma duduk di tempat mana-mana, setengah-setengah tempat. Hak lama dah berlaku orang di situ jadi biasa. Setengah-setengah tempat teknologi tak sapa lagi di tempat dia kemajuan tak sampai lagi tapi apabila teknologi sampai kemajuan sampai maka roliknya manusia akan jadinya rosak punah di samping tu kita masih berharap mudah-mudahan ada lagi di kalangan hamba Allah orang yang bertakwa orang soleh orang baik orang berjuru orang nak kepada kebaikan kebenaran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Ayat 28 sampai 32 suratul Ankabut. Allah Taala firman hubungnya dengan Nabi Lut dan kaumnya. Ayat ni dan kisah ni adalah kisah yang ma'ruf biasanya kita selalu dengar dalam beberapa surah yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan keganasan dan keburukan yang kaum Nabi Lut buat pada waktu tu sehingga Allah menurunkan bala besar dan sampai hari ini pun masih lagi kita boleh melihat kesal daripada kejahatan dan maksiat yang kaum Nabi Lut buat. Iaitunya, itu jimuk jatah sama jatah. ni rak rompet yang berlaku pada zaman dulu, sampai sekarang ni, sampai sekarang ni pun masih lagi bertaburai di atas muka bumi yang manusia buat di atas muka bumi. Sama ada tino dengan tino, jatah dengan jatah, jatah dengan tino tu sudah pun menjadi biasa dah zina. Nah, seperti yang Nabi SAW royak katanya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga zina sudah pun sudah bertaburi. Arak-arak diminum. Nah, dan, dan banyak lagi uh, peristiwa yang Nabi royak sebelum daripada uh, sebelum nak berlakunya hari kiamat. Gotu goni gotu goni benar pelak-pelak yang manusia kadang-kadang mai kat katanya nak jadi ataupun nak berlaku. Tapi benda tu sudah berlaku pada zaman dahulu dan berlaku kau banyak di atas muka bumi kita tahu dengan tak tahu tu ya ha, tu. duduk di kita sendiri tahu dengan tak tahu tapi orang yang duduk buat memang banyak lepas tu setiap hari Nabi katanya setiap hari ketika matahari naik tu maksiat lebih banyak daripada hari-hari yang lepas maridah bermaknanya hari ni maksiat lebih banyak daripada kemarin Hak kemarin lebih banyak pada kemarin dulu. Esok lebih banyak pada hari ini. Sampakah hari kiamat? Nabi ayat katanya hatta talqau rabbakum. Sehingga kamu mati. Sehingga kamu jumpa dengan Tuhan kamu. Maknanya siapa yang masih hidup di atas muka dunia, maka orang itu akan boleh tengoklah benda pelak-pelak yang berlaku di atas muka bumi dalam bentuk maksiat, deraka, mungkar, kerosakan di atas muka bumi yang timbul daripada hati dan PKY manusia yang tidak bersih. Orang yang tidak ada takwa kepada Allah. Sebab tu benda maksiat sekarang ni sudah pun menjadi perkara biasa dah. Anak-anak kita celak mata mari atas dunia yang tengok. Benda biasa dah. Kecin dengan cara hidup dan sebagainya. Cuma duduk di tempat mana-mana, setengah-setengah tempat. Hak lama dah berlaku orang di situ jadi biasa. Setengah-setengah tempat teknologi tak sapa lagi di tempat dia kemajuan tak sapa lagi tapi apabila teknologi sapa kemajuan sapa maka roliknya manusia akan jadinya rosak punah di samping tu kita masih berharap mudah-mudahan ada lagi di kalangan hamba Allah orang yang bertakwa orang soleh orang baik orang berjuru orang nak kepada kebaikan kebenaran tu kita ada harap lagi tu tapi kan umum katanya manusia kau hari kau hari kos hilangnya keislaman dia maknanya kuam pen muslim kuam pen islam dia tu makin hari makin kurang makin kurang makin kurang gitulah hak nabi royak tak ada eh sebelum berlakunya hari kiamat pas kita zaman sekarang ni jangan duk jangan duk pegel jangan duk cai apa ni jangan duk agak-agak katanya lama lagi nak kiamat Kau hari kau dekat kau hari kau dekat sehingga Allah Taala royak kepada Nabi, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." tanya Nabi, "Gapo kah yang yang memberitahu kepada mung hey Muhammad?" Katanya, "Mudah-mudahan kiamat tu sudah pun dekat dah nak nak nak nak, nak berlaku." Nabi ha, itulah. Tu Allah royak seribu tahun lepas dah. Tanya Nabi dan royak di dalam beberapa ayat hubungnya dengan hari kiamat lepas kita pada sekarang ni korkak tu korkak, korkak lepas tu kiamat yang akan berlaku ke atas tiap-tiap orang iaitu mati dia tu dia panggil kiamat kecil kiamat kecil yang akan berlaku kepada setiap orang yang dia tak boleh royak kepada orang mati lagi tak boleh nak royak katanya, oh mati lagu mana weh, lagu tu, lagu tu. Tak boleh royak. Kecuali beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu. Seperti zaman Nabi Musa. Hak ambil ke apa? Hak ambil lembu, ekor lembu. Gi godel atas. Orang okay, mati. Sebab nak nak apa? Sebab nak tahu katanya. Sahih ti mati pai, orang ni mati, siapa bunuh dia. Hak tu hidup sebentar ya. Supaya dengan zaman Nabi Isa juga. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati dah gali semula kubur. Sebab apa? Sebab nak tahu kepada orang ramai katanya mati ni adalah benda semati, benda sungguh. Patu orang yang duduk dalam kubur. Nak we dia raya katanya dia duduk dalam kubur lagu mana. Tu pun bukan ramai sangat orang yang berime. Lepas lain pada tu eh? Kita tak bunyi katanya. hidup orang mati. Dalam zaman-zaman apa zamir sebelum pada ni kecuali zamir Nabi Musa zamir Nabi Isa tu lah. zamir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak biasa kita dengar katanya nabi gi periduk semula orang mati untuk royak kepada kafe kafe Quraisy atau pemunafik Madinah tak ada atau ha, kita klik semula dah saya lerek panjang nak royak ha Nabi Lut sat ni kisah kaum Nabi Lut yang duk buat kerusakan ke atas muka bumi yang Allah Taala rakyat katanya masabaqakum tidak ada orang belum pada mung duk buat benda-benda pasal ni hey kaum nabi lut ha, cuba kita tengok dak Allah Taala firmannya walutan walutan ni dan ingatkanlah peristiwa nabi lut ha ni dengan kalau pasal bahah nahu jadi panjang pula apa boleh sebut walutan mari dalam dalam bentuk pasal maf'ulun bih lalu ha tu panjang tak apalah nak ayat katanya ayat yang mari macam tu adanya takdir sebelum daripada nak sebut walutan sat ni Nabi Lut dak dan ingatkanlah peristiwa Nabi Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya dia kata gano ni semua kata-kata Nabi adalah nasihat tunjuk ajar Ah, ataupun dalam bentuk soalan tapi dalam bentuk nak royak betul semula tak ada dia nak kepada jawab pe. tapi ada setengah-setengah kaum dia jawab hak Nabi dalam zaman zaman dahulu duk tanya kaum dia kaum dia royak jawab dia kata lagu mana kata kepada kaum dia sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji perbuatan keji ni semua benar-benar tak molek yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu pacirak nah orang yang mari mikir lagu tu tu neno nah yang pertama sekali hawa nafsu dia yang keduanya jangan lupa ni syaitan syaitan yang menghasutkan dan duk beri ke apa tak pandai nak royak. Eh? Kalau ilham tu malaikat. Tapi syaitan ni mari bisik lah. Bisik di telinga manusia. We masuk dalam otak. Ting! Eh aku berasa nak buat jatah sama jatah weh. Nak main jatah sama jatah. Boh kot punggung. Ha, Sehingga di dalam ayat lain. Nabi Luq tanya di kalangan orang ramah pok-pok dia. Alaysa minkum rajulun rasyidah ada ko di kalangan agama-agama ni orang hok mikir sikit orang hok berakal sikit mari mari mari mari aku nak kecek nak royak nak nasihat tolong jadi tua ten tak apa aku nak royak patu tolong-tolong sapa kepada orang agama, bak apa tak sedengar gitu mo ni nasihat hak aku duk royak katanya jangan duk jimuk lah, apa jatah sama jatah sebab waktu tu kalau kita gamar dak nabi lut duduk di tengkelang manusia yang baklang baklang ni bukan arti gila tapi orang yang tak sedengar kebaikan nasihat tunjuk ajar Masya Allah tu Nabi Lut duduk nasihat duduk wayak patutkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu mendatangi tu bukan datang tak bukan mah mari bukan mendatangi maknanya galah galah jatah sama jatah tu terjemuh bahasa kapung mudah-mudah tu natem-nate dok galah dok jatah apa tu manusia apa ni hok nabi luk ayat apa a innakum latatunar rijal adakah kamu mendatangi orang-orang lelaki apa wa taqta'una as-sabil. Yang keduanya dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu. Yang keduanya duduk apa? Dok plong sedom. Orang-orang menego, orang-orang pergi mari. Ha ni nak ayat katanya, bukan dengan bukan has seks saja dak yang puak-puak dia dak buat. Tapi jahat ganahnya iaitu nya dak sekak jalan orang pergi mari, pergi mari, rapah ambil harta benda dia dan setengah-setengah ayat katanya bunuh bunuh tuwe orang yang bawa kong karawan sinca ha tu pada zaman dulu dulu orang bawa utah utah utah utah ya cucuk cucuk cucuk cucuk cucuk heret seratus ekor utah barang-barang penuh atas belakang utah lepas tu setengah-setengah orang ni dia nak curi barang dia pergi kerak tali tu dia kerak tali utah je heret pergi kot lain Tuan huta duduk depan, tuan huta duduk depan. Dia harap, weh rana ni. Huta kuat mari 100 ekor, lekat 25 ekor. Hal lebih lagi duduk mana? Sebab apa? Sebab adanya orang curi. Di tengah-tengah jalan, cuba kita gambar. Di tengah-tengah pada pasir yang orang sedang-sedang duduk jalan lagi, jual situ, beli barang, buat klik ke rumah dia dan sebagainya. Ha, Itulah. Allah Ta'ala rakyat melalui lidah Nabi Lut. Bapa mu ganah gitu mu ni puak aku ni. Ha tu gitu. Ni pasal soalan-soalan yang ditanya. Soal lagi dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perkumpulan kamu. Bila ada duduk sekali dalam bahasa Arab yang panggil nadi. Nadi-nadi ni kalau kita terjemuh bahasa Pak kita, orang sia katanya Samoson. Tu dia panggil Nadi. Nadi artinya tempat jumpa ramai-ramai. Cuba kita gambar. Hak manusia duk buat zaman-zaman lah ni, berjumpa pak dia buat apa? Eh? Tenram. Makin arak. Suk sekali di zina. Suk sekali di pegegu. Capku ataupun ambil gu. Mung mari aku mari. Ha, Gini. Nampak gelak molek, eh? malam-malam molek, pakak gegu. Lepas tu setengah-setengah pakak tukar gu. Dah aku guna dah gu ni, ha, mengguna atik gu mu buat hari kat aku. Tu manusia. Yang kita tengok jelas-jelas pada zaman lah ni, zaman dahulu pun lagu tu lah juga. Duk buat ke rosak ke untuk diri mereka dan orang lain. Inilah yang Allah Taala ayat katanya, "Wa ta'tuna fi nadikumul mungkar. Nabi Nabi Lut royak kepada tanya kaum dia, "Pak apa mu buat lagu tu?" Benar-benar mungkar dan sebagainya. Pak kalau kita gambar pada zaman lah ni ya. Pati ke apa? Ya iya ais ya ba. Ya lah rakam. Agak-agak jadi tamadar. Cuba gambar tengok. Ke apa? Hak orang-orang duk, duk, duk minum arak. Duduk tendram dalam dalam ba dan sebagainya. Up, ah, up, Masya Allah. Tak ada kira tino, tak ada kira jatah setik lem, ada mutih ยาเสพติดเลื่อมมอญุตระกูลมุติอัตอัตลาตาโนโอยะ katanya bebas hak manusia buat pada hari ini dan di zaman dahulu pun pernah berlaku walaupun tidak ada yaba tidak ada yai ya ais dan sebagainya tapi bila jumpa pak mula lalu dah buat maksiat ning tiga buku penting yang tu heraya kaum nabi lut buat pada zaman itu Tuhan pun hubung lalu dalam ayat tu lah. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah. Puak-puak dia ta cabar Nabi Lut. Nabi Lut kecek dalam bentuk nasihat tapi puak dia jawab macam mana? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata secara mengejek-ngejek. Pasal menganying. Masya-Allah. Sebab tu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diejek dan dimenganying ni jadi benda tamada. Jadi benda biasa. Apa-apa tak lagi orang hijau ugamu, orang sebar ugamu Allah di atas muka bumi. Oh, hak tu kena tamcai tang tenen lagi. Hijau ugamu bukan ditabur dengan bunga mawar dak. Tapi ditabur dengan apa? Duri, kaca, paku. Tu gambar mudah-mudah. Bukan arti katanya kita kena duduk pacar dengan apa? Kesusahan. Bukan. Tapi nak ayat katanya orang hijau ugamu, kena tabah hati sejak daripada awal-awal lagi. Aku dah hijau ugamu, aku nak ayat ugamu kepada orang, adanya orang tak setuju. Adanya orang menetek. Adanya orang kata huduh. Tapi kita orang hijau ugamu jangan duk kata huduh kat orang. Jangan duk maki kat orang kita kena kecek lemah lembut dan kita kena gunanya ambil sifat-sifat rasul-rasul nabi-nabi bagi guna dan dah hidup kita cara kita berdakwah dan kita kena faham selalunya kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya jayanya apa yang kita usaha puak-puak nabi lut jawab lagu mana jawab pasal tanya ngejek Datangkanlah kepada kami azab dari Allah yang engkau janjikan itu. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Tengok. Kalau kecek bahasa kampung sudah, hello. Wah, hari bala. Hamun duk janji dia. Hamun duk royak-royak katanya bala nak turun, bala nak turun. Hawa turun, kita nampak lalu dah. Masya Allah. Dia berlaku pada setiap masa. Zaman Nabi Muhammad apa lagu tu? Pok-pok kafir Quraisy. Kecek lagu tu. Ni nak ayat katanya, teruknya keadaan eh, manusia pada zaman itu saya nak mengakhiri sebab masa Nabi dah. Nabi lu ya ya apa ya cium dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana? Dia dengar soalan ataupun mengejek lagu tu, dia katanya qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ning orang dakwah yang sebenar. Rasul tua cing. Iaitunya Nabi Lut berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, tolonglah akan daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan, maknanya mendurhaka." Allah, dia tak gaduh dah nak top-top. Nabi Lut dia tak gaduh. Nak pergi toto. Kata-kata puak-puak hak tak reti. Puak tak faham Tapi dia mengadu ha kepada Allah, ya Allah, membantukanlah aku. Tolongkanlah aku. Ha tu gitulah. Sebab tu orang-orang hijau agama ni kena banyak dia terikat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama ada lidah dia, hati dia, doa dia, usaha dia, gapo hak dia buat, adalah nunjuk katanya dia adanya hubung kait yang rapat sangat-sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada dia nak royak ajaran kepada orang semasa dia duk royak kepada orang dan selepas daripada dia royak gitulah nah ayat yang saya baca saat ni tak habis insyaallah kita akan sambung semula daripada ayat ke ayat untuk kita boleh lebih mengerti apa ni pemahaman kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.